走れソリよ風のように月見原を ほう向かってくるのか。アイアムザニューパドルクイーン。ノーワンウィルビーストロンガーザンミー。y e EZPZ、ノーマッチフォーミー。パドルパドル。Again, seriously.